Oh, oh fugit. Fica pra cá, que eu vou te fazer uma sopa-sopa deliciosa com crianças. Ah, eu sou o nome de as criancinhas e nunca será mais descobrido com os pais. Ah, <laughs> eu